Я думаю, они сошли с ума. Если мы останемся здесь, кто-нибудь придет и спасет нас. маленьких тварей прицепилась к голове моего приятеля. Нужно прикончить эту штуку до того, как... Эй, хорошие новости. Помощь прибыла. Подожди, эй, какого черта? Отвали от меня! Спасибо. Я у тебя Сейчас, давай открою. У меня... У меня есть кое-какие припасы. Mike.